kata manis mana ni grade A punya biji pun tak ada Hai guys, Assalamualaikum. Depan aku ni aku ada sebiji tembikai. Tapi aku tak adalah buat air tembikai biasa, blend. Bukanlah. Tapi dalam ni aku ada jumpa satu resipi dekat Instagram. Aku lupa nama dia. Nanti aku letak video dia. Ha, ah, jomlah tengok macam mana. Keluarkan isi tembikai ni buat bulat-bulat-bulat-bulat. Lepas tu dah kosong kan tambahlah susu tapi diguna susu apa susu segar kan aku pakai susu cair lepas tu tambah dengan soda dan lepas tu tambahlah ais tambah balik isi isi tembikai tu ha, lepas tu juga tambah natri koko ha. So, aku pun nak cubalah macam menarik je kan aku pernah buat juga okay hmm, korang mungkin tak nampak nampak luaran je dalaman dia puh okay tambah <laughs> masa marilah kita aku nak minum ya uh, ada isi dia dalam ni ya isi tembikai dengan cepat sangat ais cair aku baru letak lagi dah tak jadi bulat sangat dah tembikai dengan yang tadi koko mana atas okay, okay ini dia isi dia si tembikai dan juga nata di koko. Ada kita baca doa dulu. Bismillah. Amin, amin. Kita tukar straw besar sikit. Ha, tapi air dia memang cepat cair. Okey, marilah kita cuba. Bismillah. Air dia tak manis sangat sebab tembikai tu pun <laughs> memang tak manis. Aku kena tipu ah, Dia kata manis manis Ni grade A punya Biji pun tak ada Ada je biji Mungkin aku kena letak segoni kot Ais ah, dia cepat gila cair Kita makan isi dia Memang taklah aku habis Hebat kalau aku boleh habiskan ni Okay not bad rasa dia pun rasa macam korang minum air soda ha, bersusu soda susu lepas tu adalah rasa laici eh lai nah, tadi koko dengan tembikai ni kan ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim hmm. Ni kalau minum papan panas eh, sedap kan. Dia macam koktel lah lebih kurang sebab kita kan pakai susu. Letak lah tadi koko, buah ha. Cuma tak adalah letak buah dalam tea ni macam lychee, nenas semua tu. Bulan puasa orang memang nak air kan. kita minum mana mampu je lah ya sebab memang banyak ni kalau aku minum ni kalau habis ni hebat lah lagi satu good luck lah ular alik ke tandas aku lupa sebenarnya aku nak pakai spek mata hitam baru aku feeling-feeling tepi pantai tiba nak tak pakai green screen dah sekarang malam Nak mula-mulakan tembikai ni pun jenuh dah tak? Hmm. Mana tadi koko? Hmm. Banyak lagi Aku rasa kau minum banyak lah Macam mana Izzet minum dua tembikai kan? Kembung perut eh Kalau korang rajin korang cubalah ya buat Sekejap aku minum lagi sikit Lepas tu aku stok lah Kenyang Lekat Ah lah, aku lupa nak bawa topi dia Penutup apa tembikat tu baru lah. lawa Aduh ni tebuk toge je Kepala <laughs> tak ada Okay last bite Okay last bite ya. Hmm Okay, Huh, memang kembung. Kalau korang dapat tembikai memang manis ah, ha, memang lagi umph lah. Ni cuma dikurang manis. Tapi aku tak ada tambah gula. Lepas tu, uh, ais pun cepat sangat cair. Kena letak banyak Bila dia lebih sejuk ada ais, super mesti lagi nikmat. Minum. Tapi ni pun okey je. Rasa dia memang not bad lah. Macam korang minum koktel lah. Lebih kurang macam tu lah. But lebih kurang je kan. Okay. Uh, pun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Yang baru singgah, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe. Pada yang sudah sudi subscribe. Terima kasih. You ucapkan. Okay. Teruskan menonton video-video dari channel aku. Okay. Terima kasih. Dan see you guys di next video. Bye-bye.